Thank you. in my bed Don't wanna be yours 困らせたいわけじゃないけどつまり単純な愛じゃない I'm just like ーパートワちゃんタイムをしただろう ましょう がる傷つけてはもしないって嘘で仲直りごっこだ勘違いのだな試合目を見ればすぐに Yeah. <laughs>